ketika Nabi baca faqara'ahu 'alaihim Nabi baca kepada mereka tapi mereka tetap juga tak beriman Tuhan pun royak kadzalika salaknahu fi qulubil mujrimin demikianlah kami masukkan perasaan eh, kufur ingka itu ke dalam hati orang-orang yang melakukan dosa ataupun tidak percayakan al-Quran Allah sebab tu Quran ni ia tak masuk di dalam hati orang-orang yang buat maksiat. Ngapa Quran lagi Tuhan tak ingat kepada orang gelomok dalam maksiat. Orang tak patah mulut. Ha, mulut kecek rata, kecek tu, kecek ni, kata huduh kau orang maki, kau orang berdeki, kau orang gotu, kau ni, kau ni. Ingat molek, lidah ni duk baca Quran, lidah ni duk duk mengupak kau orang. Nanti tengok tak lama, Quran hilang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين Ayat 198 sampai 209 surah Asy-Syu'ara. Allah Taala firman hubungnya dengan Quran dan orang-orang kafir dan orang yang tidak diberi petunjuk jalan yang sebenar walaupun dibaca Quran di waktu turun Quran di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka sedang-sedang duduk dengar tapi apabila Allah kehendak nak tutup mata hati manusia maka dia tidak akan dapat hidayah buat selama-lama bahkan menganying mengejek pula dengan Quran gitulah Allah firman di dalam ayat 198 ni dan sekiranya kami turunkan al-Quran itu kepada setengah orang yang bukan Arab yang tidak tahu membaca Arab. Kalu tu saya kata. Kalu-kalu ni boleh jadi ataupun tak boleh jadi. Tapi umumnya di dalam Quran pendapat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dia katanya kalu di dalam Quran semua benda mustahil. Kalu yang ada di dalam Quran adalah benda mustahil. Maknanya pin pai medan. Tuhan royak saja kalu kalu kalu kalu. Supaya kita royak kalu kalu kalu. Nah, hak sungguhnya bahasa tu bahasa kalau. Kalau bahasa bahasa Melayu kalau ia tak baca kalu. Nah, lepas tu dalam Qur'annya dia ada dua perkataan, lau dengan laula. Lau tu maknanya kalau dah. So lagi laula jika tidak Ha ni ulama bahas siapa ketubik jadi buku jadi kitab. Orang ngaji di dalam nahwu kaedah bahasa Arab iaitu nya lau dengan laula. Alhamdulillah. Jadi Allah Taala ayat katanya sekiranya kami turunkan al-Quran itu kepada setengah orang yang bukan Arab, yang tak faham bahasa Arab. Lagu mana? Tak reti. Dah Quran bahasa Arab. Turun kepada orang okay, bukan bahasa Arab. Kena hidup terjemuh. So, so, so, so, so. Payah payah. Kemudian ia dikurniakan Tuhan dapat membacakannya kepada mereka. Mereka tetap juga tidak mahu percayakan baca bacaan itu daripada Tuhan. Maknanya, Quran yang tu hewak turun kepada Nabi dengan bahasa Arab, patut dibaca, dihurai, diterjemuh. so, so, so, so. so. Tapi tak saya beriman juga. Nah, ha, ini tak ada Allah manusia hak pasang itu. Katuk mata hati. Mai prasong nak wih hidayah kepada puak-puak dia. Walaupun orang Arab pun. Maka kalau kita tanya, awak tanya saja ni. Abu Jahal pahal tak kera'i? Pahal. Gerti benar sebab bahasa Arab. Abu Talib. Abu Talib ni pera Nabi sejak daripada umur 8 tahun. Lepas cuba kita gambar. Abu Talib mati ni selepas Nabi jadi Rasul. Nabi umur puluh Baru Abu Talib mati. Lepas cuba kita gambar lama oleh Abu Talib duduk dalam period dia panggil duduk dalam cuang wela Nabi jadi Rasul ni. Masya Allah. Sejak daripada Nabi kecil-kecil lagi dia pera, pera, pera Nabi jadi Rasul. Nah, siapa kau dia mati umur hampir-hampir puluh sembilan puluh Abu Talib Gerti benar Kro'el ni Lepas tu dia tolong pokpong Nabi Tapi tak berimeh juga Masya Allah Kawas pupu poye Nabi belakang Hadap menetek Nabi Orang luar ada Hak tu hak cerak-cerak dah Tapi orang dalai ni Gerti tang-tang tiru Tapi tak percaya Ni lah masuk tem-tem ayat ni Iaitunya ketika Nabi baca faqara'ahu 'alaihim nabi baca kepada mereka tapi mereka tetap juga tak beriman tuhan pun royak kadzalika salaknahu fi qulubil mujrimin demikianlah kami masukkan perasaan kufur ingka itu ke dalam hati orang-orang yang melakukan dosa ataupun tidak percayakan al-Quran Allah sebab tu Quran ni ia tak masuk di dalam hati orang-orang yang buat maksiat. Ngapa Quran lagi? Tuhan tak ingat kepada orang gelomok dalam maksiat. Orang tak patah mulut. Ha, mulut kecek rata, kecek tu, kecik ni, kata huduh kau orang maki, kau orang deki, kau orang gotu, kau ni, kau tu, ni. Ingat molek, lidah ni duduk baca Quran, lidah ni juga duduk mengupak kau orang. Nanti tengok tak lama, Quran hilang. Tapi hak mengupak tu dia ada situ. Sebab ia nak mari daripada nafsu. Supaya juga dengan hati manusia. Dia hati bergudih. Hati cema. Kera'ah tak pergi duduk situ. Apatah lagi orang yang tak si berimeh. Otak dia, hati dia, panca indera dia semua tu dia tak si berimeh dengan Kera'ah. Dia pati sik lalu lah. Aku tak si kau Kera'ah. Murayak lah lagu mana pun, aku tak terima. Oh, hak tu lah baca 10 karung pun marilah sedak setara mana orang baca sedak setara mana orang terjemuh orang hurai dia tuwe tu dia tu sendiri tu dia tak si. maka tak ada pekdah baca tak ada pekdah wayak. tapi tak ada arah Islam ni kena dakwah kena wayak. sapa kepada telinga manusia sebab apa takut-takut tu hair ditanya sikit lagi bapa mu tak raya ke dia Bapa mu tak baca ke dia? Bapa mu tak sapa kepada dia? Sekurang-kurangnya bila kita sapa dah rakyat dah, dia pun reti dah. Hak tu duduk di dia sendiri dah lah. Dia nak terima tak si terima, hak tu reang bukan reang kita dah. Reang dia dengan Allah Taala. Sebab tu orang yang biasa dengar dah Islam dalam hidup dia, tapi dia pergi mati juga di dalam kafe. Nanti tengok sikit lagi, dia akan sesah. Sesesah-sesah-sesah sungguh. Oh, buat apalah. Orang main royak dah Islam ke aku. Aku tak seterima juga masa duduk atas dunia. Sambil tu, masuk ni aku tu. Dengan sebab ke apa? Sebab ia ya ingkar. Itulah namanya orang kafir sungguh-sungguh. Kafir artinya orang yang patisid, sata. Maknanya orang sapa dah Islam kepada dia. Dia reti belakang dah. Tapi dia tak say. Itu ha, yang maknanya orang kafir sungguh-sungguh. Apa Apatah lagi orang kafir yang pasang Ken ataupun akhati dengan orang-orang Islam dan sebagainya. Dok buat gotu buat gani nak jadi punuh ugamu nak jadi punuh orang Islam, pecah belah gotu gani. go daripada setengah-setengah orang kafir yang ada di atas muka dunia sampai hari ini dan sampai hari kiamat. Itulah keadaan. Kalau kita gambar dua ruamnya, sutai dunia, lagu itulah belakang. Ah, kita orang Islam pula, kau duk pecah, kau duk pakai, berdeh, ambil ugamu sebagainya apa? sebagai model untuk nak pecah belah. Ambil Quran, pecah belah. Ambil hadis Nabi, sunnah Nabi, pecah belah. tak ke apa nama kita ada balah, kita ada ada tekan siapa ke pecah jadi dua tiga puak. Kelum tu, kelum ni, kelum tu, kelum ni. Baik kita. Mari bu jadi rapat hidup kita dengan Quran, dengan ajaran, lepas tu pakat nak amal belako, pakat nak jadi orang berjuruh, nak jadi orang baik belako. nak kepada Allah Taala redha. Ha, klik kepada ayat yang saya baca saat ini. Iaitunya, tu hari ayat katanya, كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ Dalam suratul Hijr, Allah Ta'ala ayat katanya. كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ Ayat supa, lebih kurang. Hak nun, نَسْلُكُهُ Hak ni, سَلَكْنَاهُ Supa. Eh? Duduk di fa'i mudarik, hak ni, fa'i madi. Ni ah, untuk orang ngaji bahasa Arab lah. Dia tahu ni naslukuhu dengan salaknahu. Supo eh. Demikianlah kami bubuh perasa eh, pasal beci kepada agama, beci kepada Quran dalam hati orang yang selalunya menetai Quran dan orang yang suka buat dosa. Masya-Allah. La yu'minu nabihi hatta yarawul azabal alim. Ni tu hera yak cirak-cirak mereka tidak berime kepada Quran sehingga mereka melihat azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Ha, tengok. Tak se berime kering-kering apa panggil. Cerak-cerak tak se, tak se, tak se terima. Menepai pula. Bila tu nanti mati. Ataupun nanti tipunya azab tu waktu turun bandar bodoh dalam susah aku tak sedo aku nak berimedo. do supaya orang sengah-sengah hak pasang orang Islam kita hak pasang tak semaya tu hak pasang duduk tak tahu gapo mabuk kaya sokmo bos sakit ngak ngak ngak nak mati aku nak semaya dah lepas dah ni Hmm, aku nak pergi sejik dah lepas dah ni. Wah, acu segar sikit yang tak ingat dah benda yang duduk kecek tu. Kau duduk sakit, ngak, ngak, ngak, ngak, ngak. Masya Allah, tu nak ayat tanya manusia. Manusia ni lagu tu lah. Tabiat dia. Tak mati, tak tahu. Tak mati, tak tahu. Bawa mati tu baru celek. Ha, sungguh eh, hidup. Lagu ni hidup. Ya Tuhan ni, ya tak tak tak, tak buka pasal ya apa, cerak-cerak kepada manusia. Kalau dah, ya kalau lah ia ya tak mati. Bawa mati, Pak. Kita gambar katanya mati itu pejai mata. Pejai mata tanah adalah kubur. Mati. Tu hak zahir. Tapi di sisi Allah Taala, orang mati itu adalah orang cerahlah. Yakinlah katanya ya, ya. Ya betul ke ya ya salah? Sebab tu orang-orang kafir semua hak mati dah. Nak klik jadi Islam semula. Apa tah lagi bakit di akhirat sikit lagi pakak duk sesar. Dia katakan lagu lagu mana? Dalam surah Asy-Syu'ara ni. Kalau kita duk baca ni, "Lau anna lana karratan fanakuna minal mu'minin." Jika kami boleh klik semula, kembali semula ke dunia ataupun hidup semula, lanakuna minal mu'minin. Nescaya kami akan jadi orang-orang beriman. Duk di dalam golongan orang beriman. Tengok. Sebab tu Islam, iman hak tu hawi kepada kita ni, tu hawi Quran, tu hawi apa kesihatan, boleh belajar, boleh ngaji, boleh semaya, boleh buat amal ibadat, boleh buat ke Allah, rebutlah peluang masa kita duk hidup ni. Berasa katanya Islam hak tu hawi kepada kita ni harga mahal. Kita tak biasa mitok walaupun sepatah. Hey tu hey tu hey, jadilah aku orang Islam. Wujadilah aku manusia. Tak biasa tak walaupun sepatah. Tapi flow kan, mah Beranok pak lari pak celak-celak. Weh aku Islam dah. Ha, tu. Aku anak orang Islam. Mak pak tu nenek aku Islam dah. Allah. Weh berasa mujur tu. Wujadi kita ni. Beranok duduk di dalam Islam. Takde. Saya pun biasa duduk mikir. Eh, kalau kita ni tubik daripada perut mak pak tok nenek orang sie orang kafe makan arak hari-hari dah kali. Nah. Ngam berjudi, ngam zina, ngam mabuk, ngam kaya, duduk dak tahu gapo, semua tak kong hari-hari dah kali. Wala iyaz billah. Sebab tu jaga Islam, kuampin muslim kita tu kena jaga molek. Jangan tahu pas kita kena buat sesaya hadiah yang Allah Taala bagi kepada kita iaitu taufik dan hidayah. We Islam. Lepas tu we duduk dengan Quran pula. Tak rasa mujur kan? Tak rasa mujur. Kita boleh baca Quran, boleh ke apa. Jasa daripada mak pak belakang tu. Tak ada nak wayak katanya usaha kita. Jasa daripada mak pak. Dia suruh kita ngaji Quran yang budak lagi. Cik tu. Minta maaf dah. Orang tak pandai baca Quran. Siapa tua. Umur 40, 50 tak pandai baca Quran. Sebab apa? Sebab malah mengaji masa budak-budak dulu tu. Lepas tu orang tua ploy lah le ikut mung nak mengaji atau sering mengaji. Tak mengaji. Ha. Pas budak. Malu nak main tak sering mengajinya teriak gitu kan orang tua pun lepas juga. Tak mengaji siapa kala ni. Umur 50 lah. Quran pun tak ana baca. Tapi peluang ada boleh baca Quran, boleh mengaji walaupun umur 50 mengaji alif bata pun boleh. Alhamdulillah. Tapi tak sering mengaji. Duk ayat duk ayat kau budak-budak awal mengajilah. Tok ni tak ada mengaji dah. Pas Tok dia buat gapa tak mengaji. Orang duduk mengajar penuh. Nah. Ha tu. Kita mengepek ni, royak saja. Itulah nak royak katanya, kita duduk dengan Quran dah eh, ni. Hari-hari, hari-hari tu hewi kepada kita. Tu he royak ha orang kafir. La yu'minu bihi hatta ya rawul azab al Mereka tidak akan berime kepada Quran. Siapa bila tu? Sehingga tengok, nampak itu apa? Azab yang sangat pedih. Allah. Siapa mati? Nah, siapa mati ataupun selepas daripada mati duduk dalam kubur baru nak berini. Fayatiyahum baghtatan wa hum la yash'urun. Lalu azab itu akan datang menimpa mereka secara mengejut. Maknanya caplan mari ngaka tanhan. Ha tu. Supaya kita duk tengok bala-bala yang berlaku di muka dunia ni goto goni goto goni dia ya ada berlaku tu gom mati orang beratus beribu orang mati terutamanya gempa bombing nah gempa bombing dan sebagainya goto goni goto goni dengan tidak mereka menyedarinya Allah wahum la yashurun tak seko-seko katanya bala nak mari patu gi mati dalam keadaan kafe la ilaha illallah fayaqulu hal nahnu munzarun ni dia panggil jumlah ni jumlah jawab ada four, duk depan asal dia fayaquluna ada nun situ tapi dia buang nun sebab apa sebab masuk four. Four tu sebagai jawab kalau terjemuh bahasa Melayu ya maka Lepas tu dia ada pula ada an di situ. Ini ha, kaedah nahu ni. Ha. Maka an an dia panggil dia buat. Ini kaedah nahu ni. Dia buat situ. Maka jadilah fi'il mudhari buat nun. Fayaqulu maka pada saat itu mereka akan berkata dengan menyesal. Allah. Nyanyi oleh orang-orang kafir ni. Lepas tu nyanyi juga kepada orang-orang Islam, hak tak hak mai aunai. Lalu hidup dia. Dia kata kan Dapat ke kiranya kami diberi tempoh? Ha, tengok. Tak leh ke we masa sikit lagi. Tak sahwi mati lagi lah. Ok-ok sikit. Boleh sejar tak apa dah. Lepas cuba kita gambar ni, tak sah gambar orang lain. Lah. Saya nak berhenti tisu ni ni. Nak rakyat katanya, cuba kita gambar, kita tahu katanya sejak lagi kita kena mati. Lah ni pukul berapa? Pukul ni, ni menek. Kalau lah Tuhan we tahu kepada kita, pukul tujuh, ni menek, tujuh menek selagi kita kena mati. Kita nak buat apa? Cuma mongsut tai dalam hidup kita. Allah, cerak dah. Saya dah berasa katanya tak secara rahad dunia. Makan-makan, minum-minum, saya tak secara nak bertobat, nak teriak, nak doa, nak buat kebajikan, nak sungguh dah. Nak berime. Kia katanya siapa wit nanti sutai tek tek tek tek tek tek tek tek tek tek tak mati. Tapi tak ada arah Tuhan tak wit tahu kepada kita. Tuhan tak wit tahu kepada kita mati bila, bala nak siapa bila. Ha, tu sebab itulah kita orang Islam kena sedia sokmu untuk persediaan selepas pada mati. Di mati tu tak ada pelik sebab nak orang yang kena mati belaka. Mati ไม่ใช่เรื่องเรื่องใหญ่ tapi kita taknya mati pen เรื่องสำคัญ hak lebih สำคัญ lagi nya lepas pada mati tu nak nak hidup macam mana keadaan kita macam mana nah ayat-ayat belum lagi habis saya baca tapi masa InsyaAllah lah kita sambung semula ayat-ayat dalam surah syuara ni. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.